गाइज नमस्ते स्वागत छ मेरो च्यानलमा फेरि पनि thank you so much for watching so आज चाहिँ म किचनबाट ब्लग सुरु गर्दैछु किनभने कुकिङ अनि यो चाहिँ हट चिकन फ्लेभर रामेन रहेछ कोरियन ब्ल्याक बिन सस मैले पहिला खाएको पनि छुइनँ टेस्ट पनि गरेको छुइनँ so it's be my first time I'm wanna try in front you guys है त्यो पनि पकाएर है धेरै भयो भ्लग नगरेको सो हेरेको दसैँ उसिनिसकेको छु अब पानी पसाउनु पऱ्यो चटकाएर यो नाम स्याङ यो नुडल्स खानुभएको छ कि छैन खानुभएको छ भने कमेन्ट डाउन बिलो कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो कि मन परेन त्यो पनि कमेन्ट डाउन बिलो है गाइस मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो so I am not sure कस्तो हुन्छ मलाई नुडलहरू नुडलहरू मनपर्छ होइन तर मलाई धेरै नुडलहरू खानु मन लाग्दैन नि त किनभने लाइक एकदमै ब्लोटेड हुन्छ अनि लाइक गाला मुखहरू सबै सुनिन्छ so it's not my cup तर आज चाहिँ तपाईँहरूको लागि भनेर चाखौँ भनेर दिस इज हाउ लाइक अनि अन्डा चाहिँ अघि नै बनाइसकेको छु अन्डा चासुमै <gasps> oh no! Oh no! Oh my god! Seriously? Seriously, dude? Oh no. Ta-da! Rock around, so मलाई चाहिँ एकदम मन मनपर्छ क्या होइन यो चाहिँ जिनाले पहिला नै किनेको अन्त हामीलाई थुप्रिरहेको थियो I'm just gonna add this few put in Nikan Liberaan. Hai Niane. Tatio, Pacchio. Mentira, ah, foi, foi, foi. Let's go guys. Okay. Wala si sauce pa naman eh. Okay. सबै सिक्ने राम्रो खान आउँदैन त्यही पनि अब कोसिस गर्नु पऱ्यो है गाइस यहाँ छ नुडल्स ओके सो सुरु गरौँ है बल्ल भयो सेटअप मिल्दा मिलाउँदा मिलाउँदा मिलाउँदा मिलाउँदा मिलाउँदा मिलाउँदा दिदी खराब anyway say hi to my fishes मेरो तिनवटा फिसेस छ एउटाको नाम चमिली हो एउटाको नाम के होला भनौँ न माइली चमेली माइली कान्छी हो एउटा तिनवटा फिस छ क्या सो चमेली मैले कान्छीलाई हाई भन्नु गाइस एनिवे सो यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम यो नुडल खानु आँटेको है गाइस अब कस्तो हुन्छ थाहा छैन ट्राई होपफुली पिरो नहोस् है पिरो भयो भने चाहिँ टोइलेटमा हार्डको हुन्छ पिरो छ गुलियो पनि छ टलरेट गर्नु सक्छ यो चाहिँ मेरो ब्रन्च हो बिहानदेखि केही खाएको छैन पानी बाहेक त्यही आज अनहेल्दी खाना खायो के गर्ने यस्तै छ जिन्दगानी कहिलेकाहीँ खानुपर्छ टु थाउजन्ड ट्वेन्टी थ्रीको फर्स्ट एभर नुडल खाएको यो वर्षको फर्स्ट नुडल है seriously? <sighs> So 619. Yo. खाए खाँदाखेरि कुल्यो तर पसेपछि चाहिँ पिरो क्या कति बेला अफ भएर बसिरहेको रहेछ क्यामेरा like, okay, oh my god. she would ठिक्कको खाएछु आज अलिकति धेरै भयो तर ठिकै I'm done. Last one for you guys. okay Thank you thank you so much for watching guys अब चाहिँ म कोक फेन्टाहरू खाँदिनँ म a चट्टो लाएर पानी उसिन्छु अनि I put the kettle on boil and then I'm gonna drink green tea. It's gonna help me digest all these nasty stuffs on my tummy. Um, it's the this usually makadina. I'm such a like continuing. This is my usually kadina that I really wanted to try um, Naya noodle. मैले कहिले पनि खाएको थिएन लाइफमा सो ठिकै लाग्यो इट्स नट द्याट वाउ भन्नाले वाइ वाइ जस्तै त मिठो छैन <laughs> no one no noodle can beat Wai Wai हाम्रो Wai Wai <clears throat> is the best है you can eat it on its own you can eat it boiled you can eat it fry oh my god हाम्रो वाइवाई इज सुपर एनिवे त्यो भन्दा भन्दै आई जस्ट रिमेम्बर मैले वाइवाईको मुभमेन्ट कहिले पनि गरेको छुइनँ so if you want see वाइवाईको movement then say hi okay peace out thank you so much watching धेरै धेरै माया चटलाएर गाइस आज हामी कता Yeah! <laughs> Yes, Sundays.